milhão de visualizações. Vocês clicaram nos meus vídeos um <laughs> milhão. Um milhão de vezes. What? Nem sei o que dizer, acho que é incrível. Um milhão de visualizações em é imenso. E eu quero-vos agradecer imenso por este número gigante. Eu estava ansiosa para que chegasse este número porque eu queria mesmo agradecer-vos de alguma forma e nós conseguimos chegar a esta meta, parecia um bocado difícil de atingir, mas conseguimos. Eu podia estar o vídeo todo a dizer obrigada, obrigada, obrigada, mas também vos queria oferecer uma prenda. Mas vocês já sabem que sempre que eu chego a alguma meta eu gosto de vos oferecer alguma coisa, não que seja assim uma coisa pequenina, pelo menos por agora tem que ser coisas assim mais pequeninas. mas uh, acho que vocês vão gostar deste sorteio. Vocês ser de certeza que devem lembrar de um vídeo que eu fiz há uns dias sobre uma loja chamada Miss A e eu tinha-vos pedido para vocês me dizerem o que é que vocês gostavam para eu depois comprar e dar-vos. Só que eu depois pensei que seria muito mais interessante se eu vos desse um gift card e vocês pudessem escolher o que vocês quisessem e assim não se tinham que limitar pelos meus gostos e pelas minhas escolhas e assim o vencedor pode escolher exatamente o que quer e eu vou usar oferecer um gift card de 25 dólares e nesta loja 25 dólares é igual a 25 prendas e vocês podem escolher ou 25 dólares 25 prendas e pagam os portes ou podem tentar enfiar os portes nesses 25 dólares, ou seja, ficam com 20 prendas mais ou menos. A loja Miss é, é fantástica, e tem maquilhagem, tem acessórios de maquilhagem, tem pincéis da ELF, tem acessórios de telemóvel, tem acessórios de beleza, tem acessórios de cabelo, acessórios não sei o que, tem imensa coisa, tem tudo. E vocês podem escolher o que quiserem com esses 25 dólares. Para participar, vocês só precisam de subscrever é só isso. <laughs> Aqui na descrição vocês vão encontrar um link. Esse link vai ligar-vos ao meu blog, e eu coloquei lá um widget do sorteio para ser mais fácil para mim validar as vossas entradas e para vocês conseguirem ainda mais possibilidades de ganhar. Ou seja, eu explico. Ao clicar no link vocês vão ao meu blog, no fim do post vocês vão encontrar um widget que tem a contagem decrescente para o final deste giveaway, o que é que eu estou a oferecer, os vossos pontos e todas as entradas vão estar aí. A primeira entrada e a única entrada obrigatória é subscrever ao canal e esse vai valer um ponto. Só precisam de clicar no botão quadrado que tem um mais, ou seja, um ponto, carregar lá, entrar com a vossa conta do YouTube, mostrar que já estão a subscrever ou subscrever se ainda não estão a subscrever <laughs> e concluir. A primeira entrada obrigatória já está feita e vocês vão ter acesso a todas as outras entradas opcionais e essas entradas vão valer pontos. Por exemplo, se vocês me seguem no Instagram, utilizem isso para ganharem pontos e terem mais possibilidades de ganhar este sorteio. Só precisam de fazer exatamente o que fizeram na opção obrigatória, têm que clicar nos quadrados que têm os pontos e vocês podem seguir-me no Facebook, seguir-me no Instagram, partilhar o giveaway em qualquer sítio que vocês queiram e a partir daí ganham os pontos que vocês quiserem. Mas se vocês quiserem mesmo, mesmo, mesmo, mesmo, mesmo, mesmo ganhar este sorteio, vocês podem participar todos os dias em algumas das entradas opcionais, por exemplo, vocês podem partilhar no Twitter este sorteio todos os dias e ganham pontos todos os dias, mas vocês vão perceber tudo se vocês clicarem no link aqui abaixo e ver o widget. E é isso, nem acredito que chegamos a um milhão de visualizações. Acho que é incrível, nós somos um canal assim pequenino, mas estamos a ficar cada vez maiores e espero que o canal continue a crescer para vos dar mais coisas maravilhosas, mais vídeos sobre fotografia, tutoriais, dicas, tudo e mais alguma coisa. E eu queria começar a fazer lives também para vocês, tanto no Instagram como no YouTube. Por isso, estou ansiosa para que o canal cresça cada vez mais e para sermos cada vez mais. Se vocês quiserem participar a ganhar este cartão de oferta de 25 dólares, já sabem como. E vemos amanhã! página no Patreon. Se vocês quiserem ser os meus patrocinadores nesta luta para crescer o canal, é só clicar no segundo link que está na descrição. É isso! Espero que vocês tenham gostado e vemos amanhã.